si fue durísimo. Llegamos a, buscar un hotel tipo 10 y media de la noche, un hostal, un inglés amigo de nosotros en bus. No está mal, 15 dólares. está chévere, limpia por el estándar de aquí. tiene su closet, cosas ahí para poner las cosas. Wi-Fi campeón, está en Booking 9, entonces muy bien. Mire el baño, tocó lavar camisas, ya que no buscará si podemos buscaré la lavandería. Entonces, bueno, está bueno. 15 dólares no está mal. Está la parte llena de los, de los eh, mochileros, entonces sirve. Entonces, hoy empezamos en Camandú. Bueno, amigos, aquí estamos con Margarita, Manto, en Camandú. Mire, aquí tiene todo tipo de cosas pero son igualitas, donde hacen todas las cosas también de China. Eh, básicamente todo esto lo hacen. Estamos esperando unos amigos eh, ingleses, mire todos los palitos, las cosas. Aquí hay de todo. Eh, esta es la parte de los mochileros. Eh, mire las cosas, los precios son igualitos. Entonces para comprar es baratón eh, morrales y cosas así. Y no, pues estamos aquí con ganas de conocer un poco de esto, cómo funciona. Se ve mucho más relajado, digamos, de, de la India y ahí obviamente también hay cosas. Eh, obviamente los tipos ahí esperándolo uno como locos. Hay que tener cuidado con los dólares porque mire, los, está comprando... Lo, lo que lo compran muy barato entonces pues hay que tener cuidado con eso eh, esta ya se me enamoró con Margaret porque no es la hora que le compran collares exacto entonces no gracias eh, pero no, aquí hay unas cosas divinas. A mí me gustó más de la India, pues para mí, hombre, ¿no? Obviamente me gustan esas cosas, el montañismo y esas cosas. No, thank you. Eh, hermano, no. Entonces, eh, miren eh, esas cosas. Entonces hay cosas chéveres. Si vengan aquí, no va, más barato Colombia sí es, toda la vida. Los morrales y esas cosas aquí. Pero acuérdense que son chiviados, a veces se dañan, no queda muy bien, ese es el problema, ¿no? Algunos unos son buenos, otros son malos. Eh, de Clatón en Bogotá es muy bueno también y se compita con esto. Obviamente es North Face chimbo, pero muy bueno, se ve igualito, o sea, no se da cuenta jamás. Entonces, bueno, eso era de sacar de las cosas. Diferentes de la India, son diferentes. ¿Te acuerdas que esto tiene influencia de, China? Entonces, mire las cosas. Mire, estos son los ojos de ellos. es la famosa ojos de Napal. Entonces yo soy feliz, yo tengo muchas ganas de estar aquí hace tiempo. Tengo muchas ganas de estar aquí, mire, estamos moticos, vea. A ah, pues, ah, alquilar moticos, vea. A chequear, ahí vale a 15, eh, perdón, a 10 rupias en por kilo. Entonces eso, está bueno también. Y más amable la gente no tiran tan duro a uno. Pues no sabemos negociar. Sí, el vendedor en la India lo persigue a uno y lo persigue en lo acá pues obviamente, obviamente te quieren vender, pero no te atacan así como en la India. Exacto, no le dan tan duro. Hay camisetas campeonas, no. Yo no compré casi nada en la India. Marga se puso feliz y les gustó gastar parejo pero yo sí no, entonces ahora me toca a mí. <laughs> Entonces de sí me compro una, otra cosita. Como les digo, estoy esperando a mi amigo, mi amigo inglés, un señor que trabaja en un hospital cuidando enfermos de todo, todo el mundo, muy buena gente, su esposa. Entonces vamos, el plan de hoy es ir a ver, ver, ver, conocer un poquito. Mire, esas son las tribus de aquí que yo veía es muy famoso aquí, entonces tiene cosas por aquí. No, pues eso. Entonces, con muchas ganas de, hacer el trekking aquí porque pues obviamente uno quiere caminar en las montañas. Ahora, les voy a decir otra cosa con mucho cariño, hermanos. Eh, aquí no va, a, no va a haber montañas con copos de nieve. Para eso toca ir en Pócara. Entonces son cinco horas y toca en bus. Averiguamos en una agencia a 10 dólares, pero vamos a averiguar más de por más baratones. Entonces, no, pues muy contentos, felices aquí en Camandú y ahorita no hablamos, ¿ok? Bueno, entonces llegué con mis amigos ingleses. Eh, no lo muestro porque no, no sé si quieren no quieren estar en la cámara, pero eh, bueno, viendo que las cosas son bonitas todo tarjetazo será porque si no se jode la plata. Pero no, muy contento, la verdad, aquí pasando rico en Nepal mire. Esa callecita. porque la ropa paliza es más, más barata, de, bueno, son más, pero eh, obviamente es 1.0 de las eh, rupias indianas. Mire, Marga está tratando que suene y mire la niña. Miren, cómo yo lo hago sonar, escuchen. Y mire ella que es una paliza, mire la hace. Toca saber. va ah con mis amigos fue ingleses, mírenlos. Ah, Casi que no, pero pudo sonar, vea. Divino, ¿sí o no? ¿Cuánto valen? 5.000 5.000 rupias. Son bonitos. Miren las cosas tan chéveres. Aquí se moda una esas cosas. Llegó la hora de almorzar y miren dónde nos vamos a meter para llegar al restaurante. Miren el tamañito. Miren la... cómo. Nos entramos aquí. No sé si se ve o no se ve, pero yo soy chiquita y me queda el techo casi tocando la cabeza. Es una casa. Ah, es que el restaurante era muy pequeño y el señor acá nos va a adecuar una mesa. Una La casa de... Nos llegó la comida y miren qué bello los platos están hechos en hoja. Y este es un plato nepalí, miren. Tiene... De una casta nepalí, no de una ¿eh? casta, sí. Tiene... ¿Esto qué será? Garbanzos, parece. Esto es eh, papa. No sé qué es esto. Bueno, se ve bueno. Vamos a ver qué dice Camilo cuando pruebe. Se ve bien soybean, this one. Soybean. soy. soybean. This one is made from the soybean also. This one is grains. Grains. Estos frijoles. Sí. Cruz. Esto es Beaten rice. soya. Ah. ah. ¿Y esto qué es? And this. This one is beaten rice. Beaten rice. Es un, es un arroz. Mm. This one is and this carrot, radish, cucumber and pickles. Can you put one egg? Yeah, yeah. You need? Okay. One? One. I'm okay. Okay, Y mira, el de nuestra amiga Alison nudos. ¿Es pasta o nudos? Eh, noodles. Y son unos nudos con unas verduras. So good. This looks really good food. Bueno, vamos a probar la comida nepalí. A ver. Camilo le va a zampar picante, como siempre. Bueno, prueba a ver y me dices, nos dices. ¿Qué tal está? Bueno. Yo pedí una sopa de nudos, vamos a ver. Llegó mi plato, yo pedí unos nudos y se ve <clears throat> delicioso. Ya los probé, me gustaron mucho. Tiene huevo, pedí extra huevo, tiene vegetales, tiene zanahoria y unas verduras y unos ¿qué son estos Cami? no esto frijoles mm, está delicioso encaramado miren en los cables de la luz <laughs> la barato, esto es más barato. May, mírenlo cómo está ahí, como arreglando los cables de la luz, qué peligro. Este será, no, este será, no, ¿cuál será? debe estar pensando. Estamos aquí a Dollar Square, esto es muy famoso, pero es una parte que se dañó mucho el terremoto, como pueden ver están tratando apenas recuperarla, vamos a verlo. Ya tres años yo creo que ellos trataron de recuperar un poco, vamos a ver, vamos apenas entrando. mil, eh, rupias napalís, Claro, son como 9 dólares por persona, o sea costó 18 mil ¿qué? De 18 dólares. Es caro, carísimo, de hecho. Además, no pensábamos que cobraban. No, exacto, pero... Todo es para reconstruir. De pronto. para ¿eh? sí, yo creo que es, para, es, el problema eso, entrar e, a esta, a esa plaza para verla. Entonces, no sé, es algo que ustedes deciden si lo quieren pagar o no entrar aquí, porque es bien caro. Para un mochilero, pues no. Mucho comercio también veo, hay, pero toca pagar para estar aquí, pues las tiendas hay también, ¿no? Mire, él era bonito, mire, ahí, está. ¿Ese el que se conoce? Ese, ese es el famoso, pero eh, está totalmente... ¿No hubiéramos pagado? No, porque si se hizo, si se destruyó por terremoto. Yo creo que es para ayudar. Entonces, bueno, esa es parte de este canal, que la gente vea las cosas. Para que no caigan como uno. Exacto. Porque si es plática es que se bota. Bueno, estamos en la parte más turística, pero resulta que el terremoto del 2015 acabó casi con todo. Miren, esta construcción tiene unos palos ahí como para tenerlo. Y acá se ve también otra cosa, pero la están reconstruyendo. Entonces nosotros pagamos mil rupias nepaleses y pues la verdad no hemos podido ver casi nada porque pues, todo está en reconstrucción. Pero pues bueno, lo poquito que quedó es esto. Thank you. Acá es donde vive la princesa. Vamos a ver una princesa que dicen que es la reencarnación de un Buda. No fotos. Ah, dice que no fotos. Pero miren. Video maybe yes. Akumari. Ah, ¿Y aquí vive la princesa? Y aquí vive... Ah, mire, esta es la princesa, se las quiero mostrar. Dicen que es la reencarnación de un Buda de acá. Mire. Es esta chiquita. Esta chiquita. Bueno, parece que mis 9 dólares eh, tienen cara ahora. Ah, Al menos la cosa está un poco mejor, mire. Miren. Ya llegamos a otra plaza. otra plaza, antiguo palacio. Claro, vieja, exactamente, señor. Entonces, mire, vamos, me vas a buscar porque esta cámara amplía, pero no hace zoom. Miren. Las palomas, los techos Vea lo bonito, muy chéveres. Miren, la, estupa arriba, pero la autopista se ve bonita. Ya la cosa me, me da cara. Miren, ya se ve bonito. Voy a caminar por aquí para que ustedes vean lo bonito que es. Yo iba a pensar que iba, iba a salirme mal, pero no. si se sigue siendo destruido por el hecho que sigue siendo pues, no perfecto, pero al menos se pudo hacer. De pronto, de hecho, yo pensaría que reconstruyeron estas en dos años, muy barracos porque pues es algo que, fue que es muy divino, ¿no? Es de la tradición de ellos, miren la campana, mire las palomas, mire este techo, esa allá. Oiga, le voy a decir una, cosa, amigos. Parecen pagodas, pero no son pagodas. si me entienden? Como dijimos, esto es del eh, budismo tibetano, entonces no va a ser igualito como ir a Tailandia, Laos, Cambodia, China. Es diferente. Tiene otra arte. Me ponen en los comentarios qué piensan, si les gusta, no les gusta o qué. Si ustedes estarían aquí, pagarían el los 9 dólares para ver estas construcciones tan bonitas, ¿ok? Bueno, aquí estamos en un templo que dejaron tomar fotos y video. Colombia. voy a from Colombia. Colombia? Aquí es, un templo hinduismo, pero mire la diferencia, el God, el, ah, Dios. Estas son las flores y eso es lo que ponen ellos en la, en la misma frente. Ah, Está chévere. Okay. Pag-isa. So, nanan kayo